Yanlarında otursana böyle Kızlarla yandıra boşu Ben yandı gömülü Thank you. Almayıp temiz biz mi sandık balabat Kılsan başka hiç kim yok Varım varım Morgen, morgen, morgen, morgen sind da noch Sternlichtkinder. Hey, Tamam kurban uç geldi abi oğlumca. Var bakalım sağlar geldim. Elle geldi kurban. Ne yapmadın sen de? Rustamni kirmasiga olmayapmiz. Раз. Раз. Ajoyib fursatlarda to'yimizni davom ettiramiz. Elki tabrik so'z navbatlari bilan to'yimiz kechamiz davom etadi. Yotira Qadirdonim Akbarjonning yaqin do'stlaridan bo'lgan Sunatullajonni hamda kelinimiz Laylaxonning dugonasi Nuriyaxonni hamda 98-yil qadirdonlarimizni kelinning dugonalarini mikrofon ostiga chorlaymiz ajoyib muddatlarda fursatlarda muddat keldi kelin ila kuyovlariga chiroyli dildagi istaklarni baxshida aytadi 98lar sunnatullajon hamda nuriyaxon mikrofon ostiga chorlaymiz sizlarni Otavining bo'ldim nima begonasi seni kutar endi yoring ostonasi har insonning taqdiri bor peshonasi baxtli bo'lgin ey kelinchak yig'lamagin bu uyda ham o'z uyingdek o'ynab kulgin o'sha uying o'sha ota onang bilgin endi o'g'il qizlaringga ona bo'lgin baxtli bo'lgin ey kelinchak yig'lamagin endi senga tog'dek suyanch bo'lgay kuyov sevolmaydi seni hech kim o'dik birov qo'ygin endi yig'lamagin har insonning taqdirida bor shunday sinov baxtli bo'lgan ey yig'lamagan ilhomjon sizlarga baxtlar tilar baxtingizdan axtingizdan taxtlar tilar o'z qizingiz aytsa sanam o'tsa yillar baxtli bo'lgan ey yig'lamagan marhamat یکشون دوگانم و و اکبر جان در حیات همین شوخص در در هایش از محبت دیوارهایش از عشق هایش از باوری و جای نشست از بختی عبارت باشد باری دیگر توی مبارک باشد assalomu alaykum uzoq yaqindan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar mana shu kunga kelishimizning asosiy sababchisi bo'lgan do'stim akbarjon va uning bir umrlik yo'ldoshi bo'lgan kelinimiz layloxon men bu ikkala ishga baxt esa toj taxt tilayman oshnam do'stim baxtli bo'ling bir umr baxtli bo'ling eng yomon kuning shunaqa o'tsin shu mazkur safarda yurgan do'stim xushmuddin Muratjon va Shukurullajonlar nomidan ham tabriklamoqda. Murat, Murat, Muratjon nomidan ham. Shirin bo'lsin, shakar bo'lsin, do'stim birinchisi o'g'il bo'lsin. 98lar doimo xizmatda bo'lsin. Barcha 98lar nomidan tabriklayman do'stim. Agar mumkin bo'lsa, iltimos do'stim yonimizga tushsiz. O'tdi. Madat kulağımız, qilamiz marhamat marhamat Eflatladı bu ajoyib dildagi istaklarni kelin kuyovlarga baxsh dedi marhamat assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar va hamda mezbonlar ijozat bersangiz mana shu bugunning kechamizning sababchisi bo'lgan akam akbarjon va uning umr yo'ldoshi yangam laylaxonlarning baxtnigoh to'yi bo'lib o'tmoqda men mana shu ikki yoshga o'zim nomimdan qolaversa oila a'zolarim nomidan aytmayman baxt uchun tug'ilibsiz baxtli bo'ling boyda ilon ilonni zahri yomon kechirasiz yangajon akajonimni rashki yomon gulchehra mariman mikrofon ostiga chorlayapmiz sizni ajoyib muddatlarda muddat keldi chiroyli dildagi istaklarni kelin kuyovlarga baxshida aytasiz marhamat Orzuyim shuki, o'chmasin yongan chirog'ing. Quyoshday nur sochsin chashming qarog'ing, magar chinor bo'lsang, chinorday yasha, barvaqt uzilmasin biror yaprog'ing. Assalomu alaykum, hurmatli uzoq va yaqindan kelgan shirin so'zli mehmonlar hamda qora ko'zli mezbonlar mana bugungi kechamizning sababchisi bo'lmish o'quvchim akbarjon va uning uzoq umr yo'ldoshi bo'lmish kelinimizning bazm kechasida o'tirar ekanmiz men shu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga kavkazliklarning uzoq umrini hindlarning pok sevgisiyu o'zbek xalqining serfarzandligini tilab qolaman rahmat so'z berganingiz uchun bir chiroyli musiqa bilan kuzatib qolamiz madad bo'lamiz san'atkorlar qani gulning rangi bo'lak, hidi bo'lak. Har bir dilning ishqiyonar o'ti bo'lak, har bir qo'lning yorga yozgan xati bo'lak. Vaqtim shuda, yolg'iz ko'ngil berganim bor. Vaqtim shuda, ishq bog'ida kuyganim bor. Vaqtim shuda, ishq bog'ida kuyganman. Jamolingni yonib, yonib kuylaganman. Orom bilmay, faqat seni o'ylaganman. Mendek yana yonib kuygan yana kim bor? Vaqtim shuda. tanlaganim sevganim bor sevganim bor men barchadan baxtiyorman jonim senga vafodorman ahli yorman seni kutib yo'llaringga intizorman menga ko'zu intizorim kutganim bor baxtim shuda tanlaganim sevganim bor akbarjon qadrdonim doimo baxtli bo'ling qo'sha qarang siz uchun kelin kuyovlar uchun maxsus to'rtta she'rni qabul qilasiz ish yurtida degan. yuraklarim sizishganlariga bu muhabbat muborak bo'lsin baxt tilaylik sevishganlariga bir biriga qanday yarashgan bir birovin bilib tanlashgan muhabbat qim tenglashgan baxt tilaylik tabriklaymiz qutlaymiz bugun 2 yoshlik taqdiri uchun sinashganda muhabbat kuchun bas tilaylik kelin kuyovga. Doimo baxtli bo'ling, qo'sha qaring. 98lar qadrdonlarim, sizlarni hurmatingizga Zakasnoy san'atidajon qadrdonim zakas bergan to'rtligimizni qabul qilsin. Sevadi, sevadi, doim tunda yuradi. Nomardga mardlik qiladi. 98 ni yigitlari. Buydoqlikda yuradilar. 10 tagacha sevadilar. bittasini qafasga, bittasini zafasga qo'yadilar. 98 yigitlar. Otam deydi, onam deydi. Chachchigina bolam deydi. Burada nom, bo'lim deydi. 98 yigitlar. Omon bo'lasiz, qo'shaq aytsin. Doimo videolar eng yomon kuningiz mana shunday chiroyli kunlarda o'tishini Allohdan madadkordan so'rab qolaman. Beshga turiblik baxtimizni men baxtliman shirinkuyalar baxtli bo'lsin deganlar bo'lsa bir chiroyli guldiroz tasdiq so'rayman yashang faslim muhabbatda dil kuylagan pay yurakka o't yoqib kel bag'rimga qayt ishqing otashida sarmast oshiqman sevaman deb ayt gulum sevaman deb ayt shu birgina so'zga jonimni beray dunyolarimni beray borimni beray olsam ham mana shu so'zni eshitib o'lay sevaman deb ayt gulum sevaman deb ayt ajoyib muddatlarda ajoyib fursatlarda to'yimizning ayni qizg'in daqiqalarida jamoati feruza raisi sodiqjon akamizni mikrofonsiga chorlaymiz keling kuyovlarni zakdan o'tkazadilar zakisdan muddatlarda fursatlarda shamollar esib quyosh botganda sokin tun bag'ridan yulduz chiqqanda men senga qarab gulim sevgi izhor etganimda qo'llaringni ber jonim qo'llaringni ber senga pok sevgimni bag'ishlarman malikam bu dunyo bir kamdir bu dunyo bir kam menga sevaman deb aytgin ey erkam qo'llaringni ber gulim qo'llaringni ey ko'zi shahlo mening gul yuzim mening fasli muhabbatim ishq dengizim hayotim mazmuni sensanku azizim qo'llaringni ber gulim qo'llaringni ber yuzingdagi o'shal tabassumni sevaman ko'zingdagi chaqnab turgan nurni sevaman jonim bu bor haqiqat to hayot sevaman qo'llaringni ber gulim qo'llar egnida sen ham meni sen ham meni jonim shundayin sevgim biz hech qachon ajralmaylik farishtam sevgimiz abadiy bo'lsin gül yüzüm, qo'llaringni ber gulim qo'llaringni ber marhamat marhamat rais bova Assalomu alaykum hurmatli uzoq yaqindagi mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun bugün qadrli insonimiz imom nozir aka xonadonda to'yxona ekan imom nozir aka to'ylar muborak deymiz mana bu davramizning asosiy sababchilaridan biri akbarjon hamda kelin podshomiz laylixon sizlarga ham tinchlik omonlik sihat salomatlik hamisha baxtli bo'linglar kuyovto'ra taxtingizdan hech vaqt tushmang vaqtingiz hamisha hamrohingiz bo'lsin baxtli bo'linglar taxtli bo'linglar baxtlaringiz sizlarni tark qilmasin ha bugun aziz mehmonlar sizlardan 5 daqiqa vaqt so'rayman agar ruxsat bersalaringiz shu ikki yoshda tojikiston oila kodeksiga asosan qonli akt nikohdan o'tkazsak sizlar ruxsatlaringiz bilan ham rais bova sizdan ham ruxsat so'rayman lekin mikrofon o'tib Bueno, pasamos. Sampai Ödelerim olarak bu sinema. O arkadaşlar sizlerimizi artlarınızda kalıp vermek hikayelerinizde ya. Artlarınızda bütün kanalımın olayında o yeni ekranınızda shundaki bitta savol beraman o akbarjon siz allohimga o'zingizni roziligingiz bilan sizlar eshitishlaringga shu yoqdan ham qayerda gapiryapsiz layloxon shu savol xuddi sizga ham shunday o'zi rozichi akbarjon turmushga chiqyapsizmi dunyorasi eshitdingizmi bo'lmasa mana bugun tojikiston xonligi ostona sizlar ikki yoshlarni qaring bilan tabriklaymiz hamda sizlarni qaytaram keyin mana hozirdan va bir birlariga atalgan baxt uzlaring